que la salida está cerca ya, la salida de lo difícil y lo Sí, porque ya de ahí para la ni San Pedro y está yendo todo el mundo por arriba. Entonces, bueno, se puede ver de aquí cómo es eso, por lo menos ese cacho. Tira un poco para atrás, pero bueno, se puede descansar. Sí, que no hay nadie, yo tiraba y se para y Sí, sí. Luego al otro lado está la Rappel y bueno, ya veremos cómo está. Es otro, es otro entrante de estos, así y ya para afuera. Sí, sí. ¡Hostia! Ah, esta es la, la vía esa Girones, ¿no? Ah, Claro. Claro que dice que va por abajo y está otra por encima. Ah, See you then.